Sveiki! Šodien es filmēju pēc 2013 UEFA Champions Leagues pirmo grupu spēlē. Pirmajā grupu spēlē tieks, kā jūs redzat, Manchester pat Real Madrid. Kā jūs iepriekšējā video kopā varētu redzēt, es esmu Manchester. Un mēs sāksim spēli. Tā, kas... Kā, o, kā jūs redzat, mm, Real Madrid spēlē Elvis. Tas esmu es. Bet, bet tā ne, bet Reals nav mana komanda, mana komanda ir Manchester. Kurā spēlē es nezinu. Neviens nav no manējiem. Bet tas nekas. Sākam spēli. Santiago Bernabeu vēl spēlēm, tas nozīmē izbraukumā. Nespēlēja mājās un viņu bumba sākumā. Zgubljat za uspeo je taj momak iz centra. Uh. Ne mai se vață bombă. Plecăm în dată sută. Pe subti. Ne, ne, ne, ne, ne, ne! Фу, gandrīz iesita. Tā ir, ka spēlēs profesionāli. Um, uz spēles līmenis. Būs grūti spēlēt. Bļu, kā man dators rūc? Ai, neizvēs piespam. Bļu, nu, kur tas izskrējas? Nu, nē, nē, stāj tu brīvi. Hehe, <laughs> nopļauj no kārtiem. Tā kā mazīni. Und das <sighs> war aber geil. Nee. Puh, sowas wohl. Nobla Seppo. Oh ja. Screen. Run, bitch. Ой, блядь, звучит не прошлась. Lēn, kaut kāda sukuļa man ir. Nē! Ej, dirst! Blēģ, viens nulle zaibau! Sūdz drāsta aizsardzība. Attiešo manējais iesit. Tas ir ļoti slikti. Nu, blokasi. nokrūzi. No kā tiem nopļūt? <sighs> Karts dabūja dzeltenā. Kur tas aizskrēja? Izstās, ka es šo spēli zaudēšu, un zaudēšu būs, būs slikti. Nu, blē, nepaņēmu. Nozīmē, ka man vajag galvā aizsardzību. Nu, bļok, to mums nolaišu. bļā, kā tu mesi? Tu pat mesi vispār nebija. Давай, Евра, ну, блядь. Ну, бля, косу. Fū, bļaļ, zaibals, tu, nu, kas divi notori būs. Ļoti trat, smaga spēle man būs. Un, bļa, kā man te grupas aizmirst? O, davai, giks. Давай топ, скрен. О, блядь. dāvinē. Jā, tūlīt beigsies pirmais puslaiks. Un pirmais puslaiks noslēdzies ar rezultātu 1 no Madrides Real labā. Huh. Viss jāatliek uz otro periodu, bet tikai trīs sitiem pa vārtiem. Vispār. Šitā spēle nevienāšu. Man, blood. Давай, соваться для меня не сит. E kur tur Messi ir? Oh, blá Ó, ruim. Hum. Sentīsim pa vārtiem. Zin, tā nebija laba ideja. Stūrs. Vēl viens stūrs. Giks. Kad tu vienreiz iecentrējies tā smūka? distance vous Nous voulons un bon Oh, blood. Oh, oh, uma bomba. Essa porra de salve. Ne orayı ya sistemi. não Né? Vai. Ah, no blood. É bom. Não, não. Tem que levar o Venus. não né? Estou melhor. No blood. escutaram No blood. <laughs> Zaldas. Oh, ah, blood. What the fuck says Protocitian? Blijf in je wijze hier, assistie. Zoals um een boomboot spelen, dat boeis. Kur tagad neviena nav, vispār nav. Nu, blāģ! Ej, dirsti! Pizdec! Neiesita! Jipau! Zaudē ar 1-0. Elvis bija labākais šajā spēlē. Jā. Oh, Spartaks nebija to un tas mēs zaudēja tā. Un redzēja kā pēdējais grupā es tagad. Huh. Kas man, man tagad nāku spēlu īpret Maskavas Spartak. Ar šo es arī beigšu šo epizodi uz redzēšanos. Tiksimies nākošajā spēlē, kad es spēlēšu pret Maskavas Spartaku. the regressions